de una amplia fraternidad humana. Por eso queremos, señoras y señores, los señores estudiantes de los distintos colegios, por favor, colaborar de la mejor manera para que este programa tenga el éxito que hasta el momento lo tiene. Y a continuación, señoras y señores, nos apretamos a recibir al colegio que también lo fundó el general Eloy Alfaro, el Colegio de la Calle Vargas, el Instituto Nacional Mejía, que con su banda de guerra hace su paso acá por la tribuna de los Cires, rindiendo el homenaje a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura que esta mañana están presidiendo este acto. ¡Gracias! Gracias. Señoras y señores, de esta manera se ha culminado con la primera parte y queremos decirle a todas y cada una de las señoritas y señores estudiantes de las diferentes instituciones fiscales y particulares, muchísimas gracias por formar este hermoso marco, un marco realmente impresionante para festejar lo que el el Del maestro Hernán Tamayo, pedimos la los de estudiantes.